Sveiki, aš esu Evelina, Interjeras LT kurie ir interjero dizainerė ir šiandien noriu Jums e, duoti keletą patarimų, ką būtų galima kabinti virš sofos, dėl to, kad e, dažniausiai už sofos e, būna tuščia, gana didelė siena Ir ji tiesiog prašyte prašosi kažko papildomo, kad būtų išbaigtesnis vaizdas, tai aš tiesiog pateiksiu jums keletą idėjų, galbūt pritaikysit ir savo namams. Tai pirma idėja, kuri labai pasiteisina ir labai namams priduoda ypatingo jaukumo, tai yra paveikslai, plakatai. E, žinoma, koks jų dydis, kiekis, kompozicija labai priklauso nuo to, kokia jūsų erdvė, kokia dydžio sofa, kokia ta siena, kas šalia stovi, o gal nieko nestovi. Na, žodžiu, reikia kiekvienu atveju žiūrėti konkrečiai, bet e, iš esmės paveikslai tai yra labai labai geras būdas e, suteikti namams e, originalumo ir savito veido. Apie paveikslų komponavimą, jų kompozicijas esu rašysi ir straipsnį, tai įdedu jį apačioje. E, Sekanti idėja būtų veidrodis ar veidrodžių grupė. E, tai ne tik praplečia erdvę, kaip jau esu kalbėjusi video apie patarimus, kaip vizualiai praplėsti erdvę, įdedu linką kažkur čia, čia aš dar nesigaudau, <laughs> kurioj pusėje atsiras tas e, pranešimas. E, ir į aprašymą įdėsiu, ar veidrodžių grupė, ar vienas veidrodis vėlgi spręsti jums, jeigu tai yra labai didelė siena, ilga sofa, tai greičiausiai vieno veidrodžio neužteks dėl to, kad jisai turėtų būti be galo didelis, tai tiesiog galima e, sukabinti ar tris veidrodžius, ar daugiau veidrodžių, ar dar įkomponuoti ir kažkokią kitą daiktą. A, ir dar labai optiškai erdvę padidina tokie veidrodžiai, e, kurie atrodo tarsi langai, jie yra tokie suskirstyti remeliais ir e, tokia sukuriama optinė iliuzija, kad, e, kad yra dar vienas kambarys. Toliau būtų tapetai, fototapetai, tai yra labai labai paprastas būdas E, kažkuom užpildyti sieną, jeigu, tarkim, niekaip nesugebat tai išsirinkti paveikslų, nežinote, ką, ką virš tos sofos kabinti, tai tiesiog paprasčiausias sprendimas būtų ištapetuoti tą sieną. Ar tapetais, ar fototapetais. Tikrai yra įvairiausių, įvairiausių raštų. Man atrodo, prie bet kokio interjero galima pritaikyti ar, ar fototapetus, ar tapetus. E, tai tiesiog, e, jeigu bus tie tapetai kažkokie labai išskirtiniai, raštuoti, neramus, E, tai tas tiesiog e, tada jau patarčiau nebekabinti kažkokių tai paveikslų virš sofos, nes pilnai užteks ir, ir to vaizdo, kurį duoda tapetai. Toliau būtų lentynos. Tai irgi gali būti įvairių, įvairiausių kompozicijų, bet man asmeniškai atrodo, kad e, pats lengviausias ir toksai subtilus, elegantiškas e, sprendimas tai būtų tiesiog viena pailga lentyna virš sofos irgi, kad būtų siauresnė negu sofa ir tiesiog jūs vienu šūviu nušaunate du zuikius dėl to, kad ir ir ant tos lentynėlės galite susidėti kažkokias interjero dekoracijas ir galite susidėti tos pačius plakatus ar paveikslus, tiesiog atremti sieną ir tada jums nei gręžti tos sienos reikės ir galėsite, kada tik norit, sukaitalėti visus daiktus vietom, pakeisti tą visą kompoziciją ir nereikės jums ten jokių išmėtytų lentynų galvoti, kaip ten tas lentynas vieną virš kitos ar vieną šalia kitos įdėlioti ir bus viskas žymiai paprasčiau ir man asmeniškai gražiau. Be abejo, yra visokių situacijų, kartais tinka ir tos išmėtytos lentynos, ir kelios lentynos, ir viskas priklauso nuo jūsų erdvės. Dar galite virš sofos pakabinti dabar labai populiarius e, e, makramė pinimus ar juju hats. E, esu ir pati pasidariusi tą juju hat, pas mane jį kabo mėgamajame ir virš lovos ir esu apie tai straipsnį rašiusi, kaip ją pasidaryti patiems, tai irgi įdedu linką pačioje. E, na, o makramė pinimai dabar irgi labai ant bangos, ne tik ant sienų, bet ir vazonams pakabinamams ir apskritai. E, jeigu norite tokio kaip boho stiliaus e, jaukaus interjero, gal tokio labiau į Maroką nešančio, E, tai tada tie visi pynimai, e, kas susijęs su plunksnom, tai tikrai labai labai tinka. E, žinoma, tai neturėtų būti vienintelis daiktas virš sofos, tas makrame pynimas ar ta jųjų head, dėl to, kad jinai iškris iš bendro konteksto, reikėtų apskritai toj visoje svetainėje ir interjere kur nekur e, pamėtyti irgi dar ar kažkokių pintų daiktų, ar daugiau rankų darbo gaminių, tekstilės, vat, irgi tokių makremė pinimų, gali ir vazonų atsirasti, kad tiesiog būtų tokia e, bendra pilnuma, jeigu taip galime išsireikšti. Na, nu, žodžiu, kad viskas būtų harmoningai ir tai, kas kabo virš sofos, ne, neišsiskirtų ypatingai iš viso konteksto. Šitas dalykas labiau tinka gal klasikiniam ar modernios klasikos interjere. E, tai yra moldingai sienų lipdiniai, tai jie būna gaminami arba iš poliuretano, arba galite patys pasidaryti iš medžio nusidažyti, ar iš dar kokios susigalvosite medžiagos, bet žodžiu, va tokie lipdiniai E, suteikia interjerui labai tokios elegancijos, tokio, tokios prabangos jausmo. Ir galima tiesiog taip ir palikti, arba kartais visai gražiai žiūrisi tam, tame pačiame jau moldinge, tame kvadratėlė, stačiakampyje, kažkoks paveikslas, veidrodis ar kažkas, bet uh, Tai laik, reikia šitą daryti labai labai atsargiai, nes dažniausiai ir užtenka pačių moldingų, jau ten nieko kabinti praktiškai ir nebereikia. E, tada, aišku, galite pakabinti laikrodį, dangi greičiausiai sofa nebus labai jau mažytė, tai ir laikrodis neturi būti labai mažas. Jeigu sofa yra ilgesnė, tai ir laikrodis turi būti toks neblogas, nu kokio metro skersmens ar netgi dar ir didesnis. Tai tokį surasti ganėtinai sudėtinga ir tokie laikrodžiai gražiausia būna tokio e, Provanso stiliaus, tai Jeigu pas jūs kažkoks modernus interjeras, tai aš sakyčiau, kad tikriausiai atkrenta tas variantas. Dar galima už sofas tiesiog e, tą sieną dekoruoti tokiom, e, sakyčiau, baldiniam medžiagom, irgi labai gražiai atrodo, e, tarkim, ar tom pačiom plokštėm, ar kažkokiom plytelėm didelio, didelių matmenų, e, ar plytom, na žodžiu, tokiom medžiagom, E, tai, ne, tai nėra tik tais dekoras virš sofos, tai yra visa siena e, kitokia, netiesiog dažyta. Tai vat e, čia jau aišku brangesnis variantas, nes tos visos plokštės dekoratyviai sudėtos ir plytelės didelių matmenų tikrai ganėtinai brangiai kainuoja, bet atrodo tikrai įspūdingai. Na, o šiaip galite pakabinti virš tos sofos tikrai bet ką, ką tik sugalvojat, gali būti ir kaukės kažkokios, ir netgi kažkokios dekoratyvinės lėkštės, gitaros, iškia muzikos instrumentai, net ir e, jeigu ten kažkokią banglentę, tarkim, uh, E, turite, tai galite ir ją pakabinti virš sofas. E, na, žodžiu, fantazijai ribų nėra. E, tai tikiuosi pasisėmėte kažkokio įkvėpimo. Įdomu būtų sužinoti, kas pas jūs virš sofos kabo, gal tapetai yra tiesiog išklijuoti, ar galbūt jums ten atrodo, kad viskas gerai, nieko netrūksta, kai yra tiesiog tuščia siena. Tai Jeigu netrūksta, tai viskas tvarkoja, bet man dažniausiai pažvelgusi bendrą interjerą pasirodo, kad ten yra tuštoka. Tai kol kas tiek, ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu šitas video buvo naudingas e, ar manote, kad kažkam kitam būtų naudingas, tai būtinai paspauskite laiką, man tai bus paskata kurti panašaus turinio video ir toliau. Tai ačiū, susitiksime kitą kartą. Iki!